Operator Farux Media. Kuz munchog'im qo'lingdagi kuz munchog'ing uzilibdi eh negadir ush kunlarda hayollaring buzilibdi mendek oshiqarib qolib boyga ko'zing suzilibdi kuz munchog'im qo'lingdagi kuz munchog'ing uzilibdi uchding boyning tillosiga uch to'rt kunlik yallosiga Hayaliler, vafo qilar sevgen sevgan shaydosiga tillolar bilmadingmi meni ham bir o'yladingmi sovg'a qilgan kuzmun shog'im boy qo'ynida o'yladingmi kuzmun shog'im qo'lingdagi kuzmun shog'ing uzilibdi eh negadir shu kunlarda hayollaring buzilibdi mendek oshiq g'arib qolib boyga ko'zing suzilibdi kuzmun shog'im qo'lingdagi kuzmun shog'ing uzilibdi shayton bilan begonasan endi menga begonasan mayli yasha hoy havasning ortidan sen giryonasan kiyganing kimliging aytar bo'libsan hayvondan battar men ku beling qishmagandim deringni shamollari siltar O'zimning chog'im qo'lingdagi o'zimning chog'im uzilibdi eh negadir shu kunlarda ayollaring buzilibdi tillolariga to'ymadingmi men ham bir o'yladingmi sovg'a qilgan ko'z munchog'im boy qo'ynida o'yladingmi uchding boyning tillasiga munchog'im qo'lingdagi ko'z munchog'ing ұсыныпты